Et maintenant, c'est le combat pour le titre des lightweights entre Conor Notorious McGregor et Conor Notorious McGregor. Conor McGregor qui fait son entrée dans la cage, déterminé à défendre le championnat des lightweight ce soir. Un coup de pied de sa part. C'est tout ce qu'il faut généralement pour que le combat prenne fin. Et voilà. Conor McGregor Conor McGregor Allez, c'est parti, le titre lightweight est en jeu. Énorme kick à la tête. Wow, quelle puissance Il est solide Et c'est reparti. Ouh, ce low kick a dû faire mal. Ce coup a fait Super chaos très tôt dans ce combat. Ça arrive parfois, une frappe sortie de nulle part vient connecter comme il faut et le combat se termine prématurément. Jetons un œil aux meilleures actions de ce combat. Et voici Bruce Buffer pour...